頑張るねそっと包み込んで、そっちは大丈夫私の出番 大丈夫かクラウドさん大変っす神羅がこの柱を倒して分かってる行かなきゃ上でバレットたちが無理だウェッジを頼む俺は上へ行く、うん、俺も行くっす俺だけ休むなんてビックスは俺をかばってウェッジ上はクラウドに任せよ私治療する ビックスジェシーバレットウェッジいいなティファの指示に従え まったどいつもこいつもしつこくてヘキするああこっちの被害もシャレにならないくそ行かれてやがるこちらに行か せろ 狙いつけ 決めろかき回してやる隙を切り直す不運を恨むどうってことない は治療中だ安心しろ あんたはどうする <laughs> ここで戦うさあと100人倒してやる普通の男をなめんなよそうだリーフハウスって個人がある5番街のスラムな クラウド時々って子供たち断る自分でやれ子供は苦手なんだろああお前がまだガキ じゃあなクラウド星の命任せた。

諦めて投降しろ極悪非道のアバラン に従ってうんエアリス近くにセブンスヘブンってお店があるのそこでマリンが待ってるでしょ任せて必ず助けるえ、うんうん、お店まで案内お願い せてくださいみんなのことよろしくっすセブンスヘブン案内するっすウェッジ待ってここにいちゃダメっすみんな離れて何かあってからじゃオールマーケットまで行けないだろう るさい今は通行禁止だ開けてくださいここが通れないとうるさい無理だから言ってるだろやめて俺やっぱり役立たずっす諦めないでウェッジ私たちの声で助かる人 アリスはプレートが落ちるって信じてるんですね俺はアバランチの勝利を信じてるっす、でも嫌な予感がずっとしててなんだろうこれそれ私もだからいざという時に備えようあの時こうすればよかったって 後悔しないように今を精一杯できることちゃんと何が起こるかわからないっす 遅れっす シチューは無事なんだろ今はまだでもプレートは落ちるのかはい信じられねえあいつらどういうつもりなんだよここで騒いでも仕方ないよさあ自警団は避難誘導だいやその前に避難経路の確保ああそうだそうだほら行こう あんたもアバランチかい友達です後で顔見せなってティファに伝えておくれセブンスヘブンに急がなくちゃここは危ないあそこだあんたも急いだ方がいいぜねえあれ 通れるらしいぞどこか通れそうな道ウォールマーケットへ抜ける地下通路があるやった待ってて早く行ってよ落ちなよ でも今は我慢しようねあ早くこの先へほらほらこっちだこっちだよあそこまで一緒に行こう 何が起きてるんだ一体何んだよ慌てずゆっくりここの子供たちはみんな避難したな大丈夫私たちも急がないといないよ力を合わせてみんなで生き延びるよこっちは危険です早くウォールマーケットへもうちょっとだからね荷物は諦めろ逃げ道はこっちだよほら 急げなこの子もお願いしますああベティどこにいたんだ ごめんなさいどうしてもうおしまいよさ邪魔だ待って家にはまだ命の方が大事だろうもう機も爆発手間が省けたそちらは 別件が入ったあとは任せたぞ自由だ 今はクラウドたちと一緒父ちゃんもバレットだよねうん一緒まだ帰ってこないのそうだから私が来たの頼まれたんだマリンと一緒にいてってでもここ危ないから 安全なところ行こう いい匂いそうマリンこの匂い知ってるよ忘れないでね 選択肢はそれほど多くない 意地悪しちゃうぞと。 <laughs> उड़ गया 隠れてないで出てこいよっと て出てこいよっと Thank you. 決まったわけじゃ じてたんだよねあんたの Come in. ったら喧嘩売る相手を間違えたぞっと緊急コードの入力を確認起動ボタンを押してください緊急コードの入力を確認起動ボタンを押してくださいはいおしまいはっ <laughs> じゃあするなよ 入コードの入力を確認起動ボタンを押してくださいやれよあった よくやったそうだそう <laughs> どうせ降りるつもりだった 始末書はお前な、さあ楽しもうぜ相棒見せてやるぞっと一緒に暴れようぜ

解除 Yeah. <laughs> ったら別に。